Друзья, а теперь давайте откровенно. Как вы себе представляли Арабские Эмираты? Ну, скорее всего, это Дубай прежде всего, огромные небоскребы, яхты, дорого-богато. Все это дело окружено пустыней. Могли ли вы себе представить, что в Арабских Эмиратах вам придется взбираться на гору в 1400 метров? Признаюсь честно, Эмираты не перестают меня удивлять. И здесь есть куда больше мест, которые мы можем себе представить. У нас этот выпуск про достопримечательности Арабских э, Эмират которые, скажем так, не привычный обычным туристам. Стандартно весь вот этот весь туристический набор, Бурж-Халифа, пальмы, там, я не знаю, все, что есть в Дубае, это все стандартно, это все то, о чем многие знают. И Данил показывает сегодня, не только сегодня, мы с ним будем ездить по местам, которые не знакомы большинству туристов. Мы поднялись на смотровую, э, и мы находимся недалеко от Амана. Данил, сколько сейчас до Амана получается нам? Ой, до Амана буквально, если через горы, километров 5 и граница. <laughs> То есть, то есть реально можно, если смотреть туда вдалеке, вот то будет Аман. Если вот так за горы пересвернуть, будет Аман. В общем, мы уже рядышком практически с Аманом. И мне Данил сказал, что они на велосипедах, они катаются с э, велосипедистами, с группой велосипедистов, тренируются, и они приезжают сюда вниз, к подножью, и стартуют, и 30 километров поднимаются сюда вверх на гору, и потом спускаются обратно. Это у них такой стандартный маршрут. Естественно, стартуют утром, ориентировочно в 6 утра, потому что днем уже жара, и надо с утра это все дело выполнить. Едем в горы. едем практически, где самая высокая точка Эмират, э, гора Джабел Джейс мы сейчас находимся в Дубае, потом мы проезжаем Шарджу, потом мы проезжаем Аджман, потом мы, ну, немножко не касаемся, но рядом проезжаем и Мальку и мы оказываемся в Эмирате Расильхайма. Сам Эмират Расильхайма, он недостаточно развит, потому что 90% всех ресурсов нефтяных, они находятся у Абу-Даби. А, Дубай за счет туризма за счет свободных экономических зон, инфраструктуры, вот, недвижки. То есть они имеют вторую позицию по экономике в Эмиратах, а остальные все Эмираты, они недостаточно богатые Эмираты. И Рассельхайма, так как у них горы, они пытаются развиться за счет туризма. Вот 39 градусов показывает, ну, показывает спидометр вот за бортом машины. Вот, 2 часа дня. В плане дороги нам где-то ехать полтора-два часа. Средняя скорость здесь на основных э, магистралях внутри города 100 километров. Камера реагирует на плюс 20. То есть можно ехать до 120. За пределами города многие дороги 120, можно ехать до 140. А вот. Полиции здесь практически нету, которая будет мерить скорость. Везде на дорогах установлены камеры. Камеры. Ну вот Дубай, вот они две пальмы, да? мы сейчас, получается, поехали на север, в Рассельхайму. И вот здесь, получается, местные горы. А здесь чуть выше часть Омана, как Калининград, отделенная от основной части Омана, называется Арабской Норвегией. И сейчас план. Мы берем вещи и идем наверх на хайк ну, то есть э, взбираемся. Хайкинг, это как по-русски? Хайкинг. Вот нам нужно туда, на гору. Сколько сможем, столько поднимемся. горный пик Джабель-Джейс в Рассельхайме возвышается на 1934 метра над уровнем моря. Согласитесь, вы вряд ли себе, наверное, могли представить, что в Эмиратах есть что-то подобное. По догадкам ученых, эти горы Хаджар образовались в результате столкновения континентов вблизи границы сходящихся аравийско-евразийских плит более 70 миллионов лет назад. Почему мы с вами в Арабских Эмиратах и я рассказываю вам о миллионах лет, а не денег? Да потому что в это трудно поверить, но здесь когда-то было море. В своем предыдущем ролике из Арабских Эмират про хайкинг в Дубае мы покоряем гору Фоссел Рок, гора ископаемых. И там наглядно можно посмотреть окаменелости морских жителей, вымерших миллионы лет назад. Этот же хребет, на котором мы с вами находимся, является самым высоким в регионе. Его длина почти 700 километров, и он охватывает две страны. После смотровых, ребят, чтобы подняться туда наверх хайкинг. Проходик такой небольшой. Воротцами это не назовешь. Сидит такой дядечка, местная консьержка. У него блокнот, куда вписывает, кто прошел, кто вышел. Время указываешь. Смотровые там внизу, а сюда на хайк уже люди идут, и чтобы было понятно, сколько человек вошло, сколько потом а, выйдет. Все контролируется. И, кстати, внизу очень все прилично, очень культурно, аккуратно. А, есть еще какие-то кафушки. Кафушки. Много миллионов лет назад подводные вулканы вытолкнули темную коровую магму на аравийскую сушу, которая вместе с породами снизу создала последовательность, называемую афиолитовыми породами. Афиолиты сегодня дают геологам редкое представление о земной коре. Интересно, что горы Хаджар имеют самые обширные афиолиты в мире и являются одним из немногих мест на Земле, где ученые могут изучать эти океанические породы на суше. Сегодня Джебель-Джаи это не просто самая высокая горная вершина Объединенных Арабских Эмират. Она привлекает сюда любителей острых ощущений и природы, предлагая адреналиновые развлечения. Арабские Эмираты, помимо Дубая, ассоциируются у вас с а, пустыней, жарой и солнцем. Но могли ли вы себе представить, что здесь в этом месте. Температура может падать до 0 градусов, а в январе и феврале здесь даже может выпасть снег. Здесь в горах можно увидеть горных козлов, лисиц и диких кошек. Аравийский леопард также может попасться в горном хребте Хаджара, хотя он находится в красном списке. Интересно, что для разработки сложной сети троп привлекалась специальная компания Adventurati. Они разрабатывали маршруты так, чтобы по ним могли проходить пешеходы разного уровня. Здесь есть тропы, которые специально проходят через старые поселения и скрытые оазисы. Здесь на вершине вы можете заглянуть в самый высокогорный ресторан Эмирата. 1484 by Pure или пролететь со скоростью 150 км в час на самом длинном в мире зиплайне. Для любителей чего попроще есть веревочные парки или горные санки. Друзья, этот выпуск подходит э, к концу. Если вам понравилось, э, ставьте ему лайк, обязательно подписывайтесь, если хотите увидеть больше видео из моих путешествий. И не забывайте заходить на мой второй канал Smaps Education, где я рассказываю про образование за границей.